Innovare significa essere pronti in ogni momento a cambiare, a rivoluzionare il proprio modo di agire ed è un po' su, questi, eh, su questo principio che noi abbiamo deciso di aprirci a YouTube attraverso un nuovo canale, YouTube Dompe. È un modo nuovo per interagire, per aprire le porte ai nostri stakeholder, eh, per eh, informarli in un modo sempre più dettagliato e aperto sul nostro agire, sulla nostra attività, sulla nostra missione, che si basa nel cercare continuamente nuovi rimedi terapeutici per patologie gravi, rare e quindi spesso orfane di cura. Lo facciamo in un modo innovativo, lo facciamo eh, in un modo indipendente dalle geografie, lo facciamo costruendo quella rete che ormai ha non solo modificato il modo di comunicare ma anche cambiato il modo di fare ricerca, creando connessioni e mettendo praticamente in interazione i diversi centri di eccellenza nel mondo. Eh, troverete nel nostro canale YouTube una playlist che parla dell'azienda, che parla delle attività che noi facciamo nei diversi settori di interesse, dalla oftalmologia all'oncologia, il trapianto, il diabete, anche i nostri valori sui quali appoggiamo tutto questo. Cercheremo di darvi dettagli delle nostre attività anche attraverso le parole e le immagini dei protagonisti che rendono ogni giorno possibile tutto questo. Buona visione.